cok pantai luas banget sunset Sahara John 전 후륜제 우라 개다 antai nih Pak Lek nih Pak Lek nggak boleh tapi Pak Lek cok 거의 국 di Jogja sih kuliah kuliah mas rumahku nah. macet macet mas tidak ada ya nonton bal do nonton bal apa mas Sleman PSS Sleman bahasa Jawa sehari-hari nah, kampung kampung Jawa apa? Ya? ada nih Jawa ngeri ya menguasai Indonesia ya orang emang emang di sini oh iya tapi malah jaya-jaya loh biasanya iya anggar ah, ngomong Jawa neng luarnya mesti menguasai gua yang mungkin nah, enak gue suruh pengen ini kan patune ya sore kan gak kan apa ya nu ra itu. Lah kuwi kan goblambung ae ngene. Nice pick, nice pick, nice pick. talking.